Dneska si zajdem na další dávku, píchnem si to a bude klid. Pak spolu otevřem mango přesní dávku, zapneme Netflix a bude klid. Já umyju okna a ty zapneš pračku a bude klid Píchnem si to lásko pěkně do ramínka Nebude to bolet a bude klid Pak zajdeme spolu na něco do kína Koupíme dvě koly a bude klid Píchnem si to lásko třeba do ramínka Nebude to bolet a bude klid Pak zajdeme spolu třeba do divadýlka O pauze dvě deci Zítra zajdem na koncík do outu arény Dáme pivo za kilo a bude klid Domů pěkně taxánem nebo tramvajkou Po cestě pár benzínek a bude klid V baru ubalíme cíko nebo dáme šíšu Objednáme drinky a bude klid Doma dáme vanu, ty uděláš pěnu Obejmem se spolu a bude klid Píchnem si to lásko pěkně do ramínka Nebude to bolet a bude klid Pak zajdeme spolu na něco do kína Koupíme dvě koly a bude klid Píchnem si to lásko třeba do ramínka Nebude to bolet a bude klid Pak zajdeme spolu třeba do divadýlka O pauze dvě deci a bude klid zajdeme spolu na něco do kína Koupíme dvě koly a bude klid Píchnem si to lásko třeba do ramínka Nebude to bolet a bude klid Pak zajdeme spolu třeba do divadýlka Po pauze dvě deci a bude klid Miláčko, chceš píchnout? super, nějak, ať vám, jako, ať vám je pohodlně. Mhm. Kámo, tohle bude trák, to ti říkám. <coughs> Moje běra oko. <laughs>